Hei, astăzi vreau să mă joc despre a autentifica. Autentifica în DEX am înțeles că este a întări un act, um, al face legal. Uh, o copie Xerox, dacă vrei să o autentifici după un act, uh, o legalizezi cumva. Uh, mă gândeam ce legătură este între a autentifica un act și a fi autentic. Aici sunt lângă un uh, citat unde scrie copiii nu sunt niciodată uh, mai serioși ca atunci când se joacă și în loc de serioși eu aș pune autentici. Nu sunt niciodată mai autentici ca atunci când se joacă. Copilul este întotdeauna autentic. Noi, maturii, uh, ne punem problema că suntem sau nu suntem autentici. De fapt, ce înseamnă să fii autentic? Cred că înseamnă a autentifica un act. <laughs> Adică, pur și simplu, tu ești un om, da? Și dacă îți dai voie să faci precum copilul, să te joci, să simți, să greșești, să te murdărești, să țipi, să râzi, să plângi, toate celelalte, ești autentic. Tu cum te-ai jucat despre a autentifica. Ceau!